at Aurora Tricycle na biyayang na basiya Tara na, halika na Dito tayo magsama-sama Halika na, tara na Dito ay masaya Dito ay masaya Panginoong may likha ng lahat. Pinupuri ka namin sa ngalan ng iyong anak na si Heso Kristo. Hinihiling namin na kami gabayan ng iyong mapagpalang presensya. Nananalangin kami para sa kapayapaan at pagkakaisa sa aming pagtitipon. Naway kami iyong kaawaan at bigyan ng pag-unawa at sana'y biyayaan ninyo kami ng inyong banal na espiritu Naway buksan mo ang aming pag-iisip at ang aming mga puso na tanggapin ang iyong grasya. Iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming gawain sa pang-araw-araw. Amen. ilagay natin ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at bubusin natin ulit ang pambansang awit. deal with photoshoots, meet other people. So, sobrang busy ko, nakakalimutan ko ng alagaan yung skin ko. Nakaka-stress kasi itong mukha ko, itong skin ko. Ito talaga yung puhunan ko eh, pero yun nga, napapabayaan ko na siya. Good thing I discovered